by soil or spirits, simply objects, energy, or feelings. Perhaps lives. Thank you. Chris X à la basse, s'il vous plaît. Et Johan Schmidt à la basse s'il vous plaît. Et quand je me demande qui je suis, one. Jennings à la basse, s'il vous plaît. Johan Schmitz à la batterie, s'il vous plaît.